今天跟大家介绍是这个好兵的色票，那因为我自己本身这个色票控，所以每次去美术社都会看这看很久。那在这个是一总共有三折，那全部是好兵的一百零八色。那这这个色票要特别的地方是，它是。 嗯，全部都是，就是直接用颜料手工作上去，不是印刷的，所以会跟实际上使用的情形是一模一样。后面这边有一页，就是它会注明，呃，每一个的号码，然后日文名字跟它的英文名字，耐久度。 还有它的等级，那等级就是跟价钱有关系。那像它最后面这边有帮它有整理，就是它使用的色色粉的的号码，比方说看这个，其实这边都有一个资讯：P Y 三 P W 六。 就是指它有用黄色跟白色的色粉，对，那介绍就大概到此为止。